එතන ඇත්ත. ඔයාලා මේවත් අල්ලු කරගෙන මේ ඉන්නේ. අපි ඇතුළට ඒකල බයට නෙමෙයි මුන් ආරක්ෂා කරන්න ඕන නිසා. ඒකට ඔයාලා බැඳලා ඉන්නවා. ඔයාලා බැඳලා ඉන්නෝනේ අයියේ. පුළුවන්වත් බෑ අතර මේකට බැඳලා ඉන්නවා. ඒක තමයි ඇත්ත. මට හරිම දුකයි මම පාරට බැස්සලා කවදාවත් අහුත් අද බැස්සා. අයියෝ ඔයාලා මේව තල්ලු කරගෙන මේව තල්ලු කරගෙන ඉන්නවා. මට මට මෙහෙම තල්ලු කරන් ඉන්න ඕනේ මට වටාපත හෙලෙවු ගමන් සෙරප්පු දෙක හම්බෙනවා. සිවුර හම්බෙනවා. ඔයාලා මෙතෙන් මෙතෙන්ට අහන්න මෙතෙන්ට මට මට පුරුෂව හම්බෙනවා. හරිද? සිග්නල් එක හම්බ වෙනවා, සබන් කෑල්ල හම්බෙනවා. මේ හැමදේම මට හම්බෙනවා. මට හැමදේම හම්බෙනවා. මම බනකට මට මුලින්ම කෝල් එකක් ගත්තාම ආන්නේ හාමුදුරුවෝ ගාන කීයද කියලා. ගාන කීයද කියලා අහන්න මගෙන් බරට ආවාම. මේක තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. හාමුදුරුවෝ සල්ලි වලට බන කියනවා. අපිට කෙලවිලා තියෙන්නේ. දැන් අද මගේ ෆෝන් එක කුඩේ කොරගම් කරලා මම මේ ඒව ගණන් ගන්න නැහැ. මෙතෙන්ට අවිල්ල මේ ආවේ කොල්ල කෙල්ල එකතු වෙලා මේ රටමනියෙන් කතා කරන හින්දා. ඔයාලා මේ මේක තල්ලු කරගෙන නේද? මම සිවුරයි මේ අන්තරේ විතර ඇඳන් ඉන්නේ ඔයාලා. ඔයාලා ඇඳුම් කීයක් කරනද මේ දාඩිය දාගෙන කවුරු ආරක්ෂා කරන්නද අයියා? මේ මේ තිරිසන්ව ආරක්ෂා කරන්නනේ නේ. ඒක තමයි නේ ඇත්ත. තට්ටු කරලා ආන්න. මම දෙයියන් මම මේ ලෝකේ දෙයියෝ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මම විශ්වාස කරන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ. අංකයක රණවිරුවෝ. අංකයක රණවිරුවෝ මගේ ජීවිතේ. ඔයාලට මම පට්ට ආදරේ. පට්ට ආදරේ මගේ මට කියන්න වෙන වචන නැහැ. හාමුදුරුවන්ට සීල නැද්ද කියලා අහයි. හෙට සෝෂල් මීඩියා වලයි මූ මු ගියෙද්දි කියලා. හැබැයි ඔයාලට පට්ටාගෙන යන රණවිරුවන්ට මම හැමදාම පින් දෙනවා හැම බණකදීම. අංක දෙකට මම පින් දෙන මේ රටේ නියදිච්ච අහිංසක මිනිස්සුන්ට ස්වභාවික උපද්‍රව නායම් චිරුකුණාඩු ගම් වතුර සුනාමි වගේ දරුණු ඛේදවාදීන් ලක් වෙන මියගිපු රණ ආදරණීය මිනිස්සුන්ට මම පින් දෙනවා. ඊට පස්සේ කුරුළු ත්‍ස්තවාදීන්ගේ ත්‍ස්ත ප්‍රහාරවල ගොදුරු වෙලා මියගිපු මිනිස්සුන්ට මම මේ රටේ පින් දෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. ඔයාලට පින් දෙන්නේ. හරිද? අතපාස් කියලා සමහරුන් කියනවා. නෑ ඔයාලා පට්ට විරුවෝ. වඳින්න පුළුවන් නම් මල් තිල වඳිනවා. එච්චර පට්ට විරුවෝ ඔයාලා. හරිද? කවදාවත් Facebook එක සෝෂල් මීඩියා වලවත් අතපාස් විරුවෝ කියලා අපි ලියලා නෑ අයියේ. ඔයාලා පට්ට චරිත ඔය කියන ගැම්ම එකෙකුටවත් නෑ. හැබැයි ඔය ගැම්ම මේ රටේ මිනිස්සු රකින්න, රකින්න, යොදවන්න. මේ පාලක තිරිසන්නු, තිරිසන්නු ආරක්ෂා කරන්න යොදවන්න පායියේ. මේක ඔයාලට කියලා වැඩක් නෑ. හදවතට තට්ටු කරලා අහන්න. ඔයාලගේ හදවත කියාවි. ආවද හතවති කියාවි කවුද රකින්න ඕන කවුද කවුද බහවන්න ඕන කියලා මේ කතා කරන්නේ පට්ට වේදනාවකින් මගේ අම්මා තාත්තා තාම කුලී වැඩ ගන්නවා අවුරුදු 74ක පාලක මෙරට කෙලෙව්වා මෙරට වනසල දැම්මා තව රකින්න දෙයක් නැහැ අයියේ මේකේ මොනවද තව මේක රකින්න තියෙන්නේ මොනවද රකින්න තියෙන්නේ මේකේ පුරාවස්තුනික කෑවා ඈ උතුර උතුර නගරේ ඉඳලා අනුරාධපුර පොළොන්නර පුරාවස්තු කෑවා මුන්ට හෙන ගහනවා මුන්ට හෙන ගහනවා මිනිස්සු ඉවසලා ඉවසලා ඉවසලා ධර්ම තන මේ පාරට වැහලා ඉන්නේ. කන්න තව වේලක් හරි කණ්ඩ හොයාගන්න විතර කාලේ නාස්ති කරලා මේ පාරට වැහලා ඉන්නේ. අනාගත මානව සම්පත වෙනුවෙන් අයියේ. මෙතන ඇති අවුරුදු 35 දෙනේ රණවිරුවෝ. ඔයාලගේ දරුවෝ හෙට බිහි වෙන්න ඕන. තමාරු දරුවෝ දැන් මොන්ටිසෝරි ඇති. ඉස්කෝලේ කවසර දෙක වසරේ ඇති. ඒ දරුවෝ කවදා හරි දවසක ඔයාලට සාප දෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක තමයි ඇත්ත. ඔයාලට කවදා හරි සාප දෙනවා. කවදා හරිම සාප දෙනවා. මුන් අපිව රැක්කේ නැහැ. අපේ අනාගතේ මගේ තාත්තා රණවිරුවෙක් කියලා දැක්කේ නෑ කියලා. මගේ තාත්තා පොලිස් නිලධාරියෙක්. මගේ තාත්තා NF එක අවුරුදු ගාණක් කඩ කරපු කෙනෙක්. රතල්ලාමි බෝසස් පොලිසිය අත්හක්ක කෙනෙක් මගේ තාත්තා. අද වෙඩි උණ්ඩ වැදිලා මගේ තාත්තා පට්ට දුකක් විඳිනවා. හැබැයි හැබැයි ඔයාලගේ දරුවෝ ඔයාලගේ දරුවෝ අනාගතේ දවසක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම සාප කරන එක කරනවාමයි. තල්ලු කරගෙන ඉන්න අපි මේකෙන් ඉස්සරහට එන්නේ නැහැ. මේකෙන් ඉස්සරහට අපි එන්නේ ආයේ. ඒ මුන්ට තියෙන මුන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර ගෑස් එකක් තියෙනවද? ගෙදර ගෑස් එකක් තියෙනවද?